بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ناران جانا چاہتے ہیں یہاں پہ نران سے آگے اور آپ کے پاس اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور یہاں پھر آپ کے پاس جو ہے پیسے تھوڑے ہیں بجٹ پہ آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ میں دوں گا تو سب سے پہلے اگر آپ پاکستان کسی بھی شہر سے آ رہے ہیں آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا تو اسلام آباد سے پھر آگے آپ کو گاڑی لینا پڑے گی جو کہ کسی بھی اڈے سے آپ کو مل جائے گی پیر ودائی سے بھی مل جائے گی منڈی موڑ سے بھی مل پنڈی موڑ سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اور جو مین اڈہ ہے فیض آباد وہاں سے بھی آپ کو منصہرہ کے لیے گاڑی مل جائے گی ٹھیک ہے کسی بھی گاڑی میں آپ بیٹھ جائیں ان کو بولیں ہمیں منصہرہ میں اتار دیں تو چار سو روپیہ کرایہ لیں گے اور بڑی شپیک قسم کی نا موٹر وے ہے منصہرہ تک آپ آ جائیں گے چار سو روپیہ جب آپ اترتے ہی ہیں نا اسی جو ہے نا گاڑی کے ساتھ ہی ناران کے لیے جو ہے ویگن ہوتی ہے ٹویوٹا ہائی ایس جسے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں بیٹھیں گے وہ آپ سے لیں گے چار سو روپیہ ٹھیک ہے اور وہ تقریباً چار سے ساڑھے چار گھنٹے ہاتھ دھوئی تو پانچ گھنٹے لگا کے آپ کو ناران میں اتار دیں گے اسلام آباد سے منصحرا تک آپ کے لگیں گے چار سو روپے اور چار سو روپے ہی لگیں گے منصحرا سے ناران کے لیے ٹھیک ہے جو اسلام آباد سے منسہرا کا سفر ہوگا وہ ہوگا دو گھنٹے کا اور منصحرا سے جو ناران کا سفر ہوگا وہ ہوگا چار ساڑھے چار گھنٹے کا گوگل میپ تو ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ تین گھنٹے لگتے ہیں لیکن جب ہم آئے تو ہمیں تین گھنٹے نہیں لگے ساڑھے چار یا پھر پانچ گھنٹے ہمیں لگے ناران پہنچنے میں منسہرا سے تو ناران اب آ گئے آپ ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ جو دوسرا مین خرچہ ہوتا ہے ہوٹل کا اور یا پھر اگر آپ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے کوئی اچھی سی جگہ دیکھیں اپنا کیمپ لگا لیں وہاں پہ اگر آپ کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے اٹھا کے پتہ ہے آپ کو وزن جو ہے وہ پھر اٹھا کے اتنی دور تک اور جہاں جہاں بھی آپ ٹریول کریں گے آپ کو کیمپ اٹھانا پڑے گا تو اگر آپ کیمپ میں بھی نہیں رہنا چاہتے رات کو جو روم ہے وہ تو ملیں گے چار ساڑھے چار ہزار میں تو آپ کو جو کمرہ ہے وہ آپ اگر لڑکے ہیں تو اوائڈ کریں وہاں پہ ملتے ہیں گیسٹ ہاؤس جو ہے نا بنے ہوتے ہیں تو وہ ایسے شیلٹر نا بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بجلی سب کچھ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا تو کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں ہے آرام سے آپ وہاں پہ پندرہ سو یا پھر دو ہزار دے کے پانچ سے چھ لوگ اس شیلٹر میں جو ہے وہ رات گزار سکتے ہیں اس کے بعد رات گزارنے کے بعد ابھی آپ آئیں گے اگر آپ نے ابھی جو ہے وہ سارے پوائنٹ ہیں وہ وزٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ جائیں گے الملوک پہ نران اگر آپ آئے ہیں تو ہم تو الملوک پہ ہی گئے تھے تو جب آپ نران سیفر الملوک کے لیے نکلیں تو نران جو مین اس کا برج ہے نا جہاں سے وہ دریا پانی نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے اس برج پہ چلے جائیں اور بجائے کوئی جو ہے نا جو جیپ ادھر کھڑی ہوتی ہے ان کو بولنے کے کہ ہم نے اوپر جانا ہے کتنا کرایہ لوگ ہے یہ اپنے ان کو نہیں بولنا اپنے ادھر کھڑے رہنا ہے ادھر سے جیپیں جو ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں اوپر جانے کے لیے سیفر الملوک کے اوپر جھیل کے لیے تو اس میں آپ راستے رستے میں کھڑے ہو جائیں یا پھر اس پل پہ کھڑے ہو جائیں جو بھی جا رہے ہیں انہیں ہاتھ دے کے انہیں روکیں انہیں کہیں کہ ہم نے جو ہے واپس نہیں آنا ون سائڈ ہی آپ ہم سے جو ہے ڈیسائڈ کریں کتنے پیسے لیں گے تو وہ آپ سے ساڑھے تین سو یا پھر چار سو روپیہ لیں گے پر ہیڈ آپ دو سو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اچھی بار مطلب میرا مطلب بحث کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے تو ایز اے ٹورسٹ جیسے جب وہ دیکھتے ہیں نا ٹورسٹ کوئی uh, آیا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اب آیا تو ظاہر سی بات ہے گھومنے پھرنے آیا انجوائے کرنے آیا تو اس کے جو ہے وہ ہم نے جتنے پیسے بولے اس نے دے دینے پتہ نہیں نہ ہوتا uh, جو ٹورس باہر سے آتے ہیں لوکل جو ہیں ان کی آپ مدد لے سکتے ہیں جیسے ہم نے بھی مدد لی لوکلس کی آپ ان سے پوچھیے کہ ہمیں کیسے وزٹ کرنا چاہیے اور کہاں کہاں سے ہمیں جانا چاہیے کہاں پہ گاڑی بھی کہاں سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں آپ جو ادھر لوکل پھر رہے ہوتے ہیں لوگ ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے گائڈ کر سکتے ہیں دو سو روپیہ اوپر لے کے جانے کا اور دو سو واپس لے کے آنے کا چار سو روپئے میں ایک بندہ جو ہے وہ سیفرملو کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے تو دوسرا جو پوائنٹ ہے بابو سر ٹاپ جو کہ بہت آگے ہے نران سے ادھر جو گوگل میپ ہے وہ تو ڈیڑھ گھنٹہ بتاتا ہے لیکن تین ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتی ہے ادھر گاڑی جو ہے وہ لوکل نہیں جاتی آپ کو ادھر سے ٹیکسی یہاں پہ جیپ لینا پڑتی ہے جو کہ سات سے آٹھ ہزار روپے لیتی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ سکپ کر دیں اگر آپ بجٹ میں رہ کے ٹریول کرنا چاہتے ہیں سستے میں جاتے وقت آپ سیدھا ناران چلے جائیں گے لیکن ناران سے واپسی پہ نا آپ نے ان کو منسہرہ کے لیے نہیں کہنا ناران جو ان کا اڈا بنا ہوا ہے ویگن سٹینڈ ہے ان کو بولنا ہے کہ ہمیں کیوائی میں اتار دیں ٹھیک ہے جب وہ آپ کو کیوائی میں اتار دیں گے تو وہ آپ سے لیں گے تقریباً تین سو روپئے ٹھیک ہے ناران سے منسہرہ چار سو روپئے لیتے ہیں جو کہ چار گھنٹے کا رستہ ہے لیکن جو کیوائی ہے یہ درمیان میں آتا ہے دو گھنٹے میں آپ کیوائی پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کا بھی یہ تین سو روپیہ ہی لیتے ہیں مطلب ڈیڑھ سو یا ہنڈریڈ نہیں لیتے ٹھیک ہے تو اگر آپ سیٹنگ کا کہنا چاہتے ہیں کہ لوکل گاڑی میں ہم بیٹھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ضلالت ہوگی یو نو میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سواریاں بٹھائیں گے اتاریں گے سارے رستے تو ٹائم لگے گا تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیے ایسا کوئی بھی ادھر جو ہے نا وہ چکر نہیں ہے ویگن جو ہوتی ہے ہمارے روڈوں میں پنجاب میں تو وہ ایک سی جو ہوتی ہے ان کی وہاں پہ چار لوگ وہ بٹھاتے ہیں چار سواریاں بٹھاتے ہیں نا تو ادھر وہ سین نہیں ہے اسلام آباد سے جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں آگے کا سفر کرتے ہیں تو تین سواریاں ہی وہ ایک سیٹ پہ بٹھاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے آپ جو ہے وہ ایزیلی کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جتنی سواریاں ہوتی ہیں جہاں کا ان کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ اسی کی بٹھاتے ہیں تو ناران سے منسہرہ سے اگر آپ ناران آ رہے ہیں تو وہ ناران کی ساری سواریاں جو ہیں وہ صرف ناران کی بٹھائیں گے ٹھیک ہے تو راستے میں کوئی اسٹاپ نہیں کریں گے کھانے پینے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ بریک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نان اسٹاپ ہی آتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ لوکل ٹریول کر لیں تو آپ کے لیے تو اس کے بعد اگر آپ کیوائی میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے واپسی بھی آپ ان کو بولیں ہمیں کیوائی میں اتار دیں کیوائی میں جیسے ہی آپ اتریں گے تو آپ نے ادھر سے جو ہے نا جیپ نہیں لے کے آنی ڈائریکٹ جو ہے وہ سری پائے کے لیے نہ ہی آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے سری پائے پہ جانا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک تو ہو پرائیویٹ ہوگی جو بک بکنگ پہ جاتی ہیں مطلب آپ اسپیشل انہیں اوپر لے کے آتے ہیں اور واپس وہ جو آپ کو چھوڑیں گے وہ چھ سے سات ہزار روپیہ لیتے ہیں تو اگر آپ بجٹ میں ہیں تو آپ تو ظاہر سی بات ہے چھ سے سات ہزار روپیہ جو ہے وہ نہیں خرچیں گے تو آپ جو ہے وہ ادھر سے لوکل جو ایک گاڑی ہوتی ہے ہم مہران کیری ڈبہ اس ٹائپ کی گاڑیاں لوکل جو ہوتے ہیں نا وہاں کے بندے انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں اب ان میں بیٹھے انہوں نے انہیں کہیں کہ ہم سواریوں کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے اگر سواریاں آ جاتی ہیں تو پھر آپ ادھر سے ہنڈریڈ یا ایک سو پچاس یا دو سو روپیہ دے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ دو سو روپیہ دے کے شگران تک آ سکتا ہے انہیں بولنا ہے کہ ہمیں شگران میں اتار دیں اوپر وہ شگران میں اتار دیں گے آپ کو جیسے ہی آپ شگران میں آئیں گے تو یہاں پہ بھی وہی بات ہوگی کہ اگر آپ ڈائریکٹ اوپر جانا چاہتے ہیں سری پائپ کی طرف تو آپ کو تین ہزار میں چار ہزار میں جو ہے جیپ مل جائے گی ایک جیپ میں چھ سے سات لوگ جو ہیں وہ بیٹھنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو آپ ادھر بھی وہی شگران والی جو ہے وہ آئیڈیا وہ وہ یوز کریں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں اگر آپ دو سے تین بندے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں اگر کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں اوپر کی طرف تو جیسے ہی پانچ سے چھ لوگ ہو جائیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ بات چیت کر لیں کہ تین ہزار روپیہ کرایہ ہے تو ہم جتنے لوگ ہیں پھر ڈیوائڈ کر لیں گے اس سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو یہ ایک جو ہے وہ اچھی چیز ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں جیپ میں اگر آپ ادھر جو بیٹھ کسی بھی پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں جیپ پہ بیٹھ کے تو اس کے لیے یہ آئیڈیا ہے اگر آپ دو سے تین بندے ہیں چار پانچ چھ ہیں تو پھر تو ایزیلی جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو یہ تھی ایک کوئک جو ہے گائیڈ لائن اگر آپ ناران بالکل جو ہے وہ لوکل آنا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو اور اگر یہاں پہ آ کے جیپ کے لیے آپ کیا ایکسپینس پڑیں گے یہ بھی میں نے بتا دیے اور رہی بات کھانا کی کھانا کھانے کی ٹھیک ہے تو کھانا کھانے کے لیے آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ چکن کڑھائی کھاتے ہیں یا پھر دال کھاتے ہیں تو اگر آپ چکن کڑھائی کھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں دو ٹائم صبح ناشتے میں آپ صرف چائے پی لیں دوپہر ٹائم کھانا کھائیں اور رات کو کھانا کھائیں تو اگر آپ چکن کڑھائی کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فی بندہ جو ہے بارہ سو روپیہ یا پھر پندرہ سو روپیہ آپ کا ایک دن کا لگ جائے گا دو دن کے کھانے کا اگر آپ ایسی چیزیں کھانا چاہتے ہیں اگر آپ نان چنے یا فار ایگزامپل کباب وغیرہ اور دال سبزی یہ کھانا چاہتے ہیں تو ڈیڑھ سو سے دو سو روپے میں ایک ٹائم کا آپ ایک بندہ جو ہے وہ ایزیلی کھانا کھا سکتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا چیز کھاتے ہیں اور کتنے کی کھاتے ہیں اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کی بات کروں تو پانی کی بوٹل جو ادھر تیس روپے کی ملتی ہے وہ یہاں پہ آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے کی مل جائے گی سٹنگ جو ہے وہ ہاف لیٹر والی ادھر سے ہمارے علاقوں میں تو ساٹھ ستر کی ملتی ہے ادھر وہ ہنڈریڈ کی ہے اس کے علاوہ ہم جب جھیل سیف الملک پہ گئے تھے وہاں پہ ایک کپ چائے جو ہے وہ ایک سو دس روپے کی تھی ایک سو دس روپے کا ایک کپ چائے تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ بجٹ میں آئیں تو آپ ایسی چیزیں جو ہے اسکپ کر سکتے ہیں مہنگی سے مہنگی پانی کی بوٹل آپ جو ہے وہ ڈیڑھ لیٹر رکھ لیں اپنے ساتھ وہ جہاں پہ ختم ہو پانی آپ بھر لیں ٹھیک ہے فلٹر کا جو آ رہا ہوتا ہے تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اگر آپ ٹریول کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنس آپ کو مل سکے ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ